For today's video ay isi-share ko po sa inyo kung paano magpalit ng membership status, SSS membership status from covered employee to voluntary. Unang step po ay i-open natin ang website ng SSS sa ating computer or sa browser ng ating cellphone. So itype lamang po natin na ang sss.gov.ph. Ito po ang homepage ng sss.gov.ph. Click lamang po natin ang member. Ito naman po ang SSS member login page. Type lamang po natin ng ating user ID at password. And then i-check lamang po natin yung I'm not a robot, yung CAPTCHA. Just double check and click on submit. Pag nakalagay na po tayo, ito na po ang makikita natin sa ating screen. Select lamang po natin or i-click lamang po ang Payment Reference Number or PRN. May lalabas po dyan na dalawang option, PRN Payments at Generate PRN. Ang isa-select po natin ay ang Generate PRN. So, just click on it. At ito na po ang ating Generate PRN page. So, makikita nyo po dyan yung SSS number ninyo. At kung may active PRN na po ba kayo or kung wala pa, just click on Generate PRN. At ito na po yung form na kailangan natin fill out tan. Sa membership type po, may dalawang option po dyan. It's either voluntary or OFW. So sa case natin, since hindi naman tayo OFW, isa-select po natin ang voluntary. At after nyo po i-click ang voluntary, ay may lalabas po na notification message which says, After you have paid this statement of account, your membership type will automatically be changed to the selected value. So, i-click lamang po natin ang OK. After nyo po i-select yung period na babayaran ninyo, yung months na babayaran ninyo, ay may option po kayong pumili ng amount ng inyong contribution. So, ang pinakamataas po ng contribution ng voluntary ay 3,250 at ang pinakamababa naman po ay 390 pesos. Ito po ang SSS contribution table and you can use this as a reference kung magkano po yung amount na contribution ang ihuhulog nyo as a voluntary member ng SSS. In-include ko na rin po ang download link nitong table na ito sa description box. After nyo po mapili yung applicable period at yung amount of contribution, ay mag-auto-generate na po yung total amount. So sa akin po 2 months and ang amount of contribution na pinili ko ay 2,405. So that will be a total of 4,810. I-click lamang po natin ang submit request. Lalabas po ang notification message na ito na nagsasabing You are requesting for generation of new PRN for the following details. So makikita po dito yung applicable period, monthly contribution, and subtotal, at ang membership type. At click lamang po natin ang OK. So ito na po ang ating PRN or Payment Reference Number. Makikita din po dito ang details ng ating babayaran. May option din po tayo mag-print ng Statement of Account or SOA. Click nyo lang po yung Print Statement of Account kung gusto nyo po mag-print ng kopya. How to pay SSS contribution through GCash. Para naman po sa pagbabayad ng ating SSS contribution gamit ang GCash ay i-open lamang natin ang ating GCash app. Select lamang po natin ang Pay Bills. At under Biller Categories po, select lamang natin ang Government. At under government naman po, isulat lamang po natin ang SSS PRN. Ito po ang SSS PRN form ng GCash. For account type, ay i-click lamang po natin ng PRN. And then sa payment reference number naman po, i-enter natin ang PRN na na-generate natin from SSS website or SSS app. And then sa amount naman po i-enter natin yung total amount na babayaran natin. At sa payer type naman po ay select natin ang voluntary contributions. And then, enter lamang po ang inyong email address para dun isasend ni Gcash ang inyong receipt for this payment. At kapag na-enter nyo na po lahat ng information, review nyo lang po and then click on confirm. At ito na po ang ating resibo. Pwede po kayo mag-screenshot ng kopya. Or kung in-enter nyo po ang inyong email address ay automatic na po na marireceive nyo po ang kopya nito sa inyong email address after 48 hours. So yung payment po natin, mapopost po siya immediately sa ating SSS account. Pero po upon checking, hindi po kaagad nag-update yung membership type or hindi po kaagad nag-change sa voluntary. Huwag po kayong mag-alala at maghintay lamang po ng at least 48 hours at mag-update na rin po ang inyong SSS membership from employed to voluntary member. Frequently Asked Questions Wallapoakong Computer, Pwede po ba ma-change ang SSS membership status gamit ang CP? Yes po, pwede po tayong gumamit ng cellphone sa pag-change ng ating SSS membership status. Maaari po natin itong gawin sa naka-install na browser sa ating cellphone or pwede rin po tayo mag-download ng SSS app sa Google Play Store. Nagbayad na po ako ang contribution per covered employee Padin din status ko. Gaano po katagal bago mapalitan ang membership status? After po natin bayaran ng ating SSS PRN or SSS contribution, ay maghintay lamang po tayo within 48 hours para po mag-update ang ating SSS membership from employed or from employee to voluntary. Gusto Coco and Young Laps Kona SSS Contribution para Nagyera Pagnagri Request Ako and PRN, Bakit it Ganito. Sa pag-generate po ng PRN, ang pwede lamang po natin i-generate is yung current month at yung mga susunod na buwan. Hindi na po tayo makakapag-generate ng PRN sa mga past due na SSS contributions. Maliban saw cash, San Pawako puid magbayad ng SSS tier and contribution? Maliban po sa GCash ay pwede po tayo magbayad ng ating SSS PRN or SSS contribution sa mga sumusunod. Sa bangko po, pwede po tayo magbayad sa Asia United Bank, Bank of Commerce, Bank of the Philippine Islands, Philippine Business Bank, PNB Savings Bank, Security Bank Corp, Union Bank of the Philippines, Wealth Development Bank. Sa mga non-banks naman ay pwede tayo magbayad sa Bayad Center, iRemit, Pinoy Express Hatid Padala Services, Sky Freight Forwarders, at Ventaha International Inc.